que a essência de Deus é o amor Declaram que a essência de Deus é o amor Dizem que a essência de Deus é o amor Insistem que a essência de Deus é o amor Se Deus é o amor verdadeiro Ele vai Deus é o amor infinito Ele não possui, nem é possuído Se Deus é o amor verdadeiro Ele vai amor infinito Ele não possui, nem é possuído Depois de tanta complicação Eu cheguei na seguinte conclusão Se Deus é amor Não precisa inventar religião depois de ser tão explorado Eu cheguei no seguinte resultado Se Deus é amor Não precisa nem deseja ser amado Depois de tanta complicação Eu cheguei na seguinte conclusão Se Deus é amor Não precisa inventar religião depois de ser tão explorado Eu cheguei no seguinte resultado Se Deus é amor Não precisa nem deseja ser amado Se Deus é amor verdadeiro Ele vai Se Deus é amor infinito, Ele não possui, nem é possuído. sacerdotisa chamada de Otima me mostrou o que é o amor em nossa vida, mas Gibran, um poeta que escreveu um profeta, me contou um segredo que o amor basta em si mesmo. A sacerdotisa chamada de Otima me mostrou que é o amor, desejo em Escreveu o profeta, me contou.